mamelani ke zanifundela ibali kwakhona ndifuna abantu bathini yes ndifuna abantu bamamele usipho unezitika ezintlanu ubongi unezitika ezimbini ngaphezulu kwenezikasipho zingaphi izitika anazo ubongi ivile ndizayiphinda usipho unezitika ezintlanu ubongi unezitika ezimbini ngaphezulu kunezikasipho zingaphi izitika anazo ubongi ndifuna sizobe ke sizobe apha ebhodini ne aphish khazonzobela sithandwa sam ize aphelele kho mntu ungakwazi uyiswa eke gqit gqit izitika ze eke nantso ke ziyakwazi izitika ube zezobuso kaloku bantwini ehe zingaphezulu okay zoba ke ngxiza ngxiza okay zingabi izitika zikale ntika zikasipho ziyi-five zintlanu inkosi ibhuti boy asonge khawuze uzosobela kuthiwani apha kuthiwa ubongi unezitika ezimbini ngaphezulu kunezikasipho iza ke ndoda usibonisa ezimbini ngaphezu kwezikasipho ungazi zaba andiva ufuna uzizobaphi wena ufuna uzizobaphi zizobe ke zizobe sibone eh, eh. masithi ziyafana zizitika zobuso ezifana nezi nqophaliniki zingaphi ezo ngoku hayi zingaphezulu kangapha zingaphezulu ngezibini zingaphezulu ngezibini ufuna uzoba bani izitiki ezingaphi eziyi-three okanye ezimbini ezimbini lungisa ke okay inkosi indoda okay ezi zingaphe uthi zimbini ezi zingaphezulu e, kunezikabani kunezikaba kunezikasipho jonga ke masithelekise ne masithelekise ubongi bekuthiwa unezitikazi ezingaphi ngubongile unezitika zezithiwa usipho unezitika ezingaphi hayi usipho unezitika ezingaphi eziyi-five nazi izitika zikasipho one ziyi-5 kwathi ogqiba kwathiwa ubongi unezingaphezulu ngezingaphi ngeziyi-2 so zingaphezu kabongi jonga ke masijonge kuthiwa zingaphezulu kangakanani kabini kunezikaba kunezikasipho okay jonga unazo unazo unazo ezilinganayo nosipho unazo ezilingana nosipho kodwa ezakhe zibe ngaphezulu kangakanani ngeziyi-two zibe ngaphezulu ngezingaphi ngezimbini jonga yabona usi ubongi unazo ezilingana nezikasipho kodwa zibe ngaphezulu ngezingaphi zibe ngaphezulu ngeziyi-two zingaphi ke ngoku iilekese zika izitika xola zingaphi ke ngoku izitika zikabongi nanku uba ngisitika sakhe singaphi ziyi-seven okay sithini ke xa sibhala loo nto ngesivakalisa amanani sithini sibhala isivakalisa zingaphi zingaphi xa zilingana nezi zikalentika zika ziyi-five ziyi-five xa zilingana nezikabani nezikasipho ngoku zibe ngaphezulu ngabani ngobani jonga apha zingaphezulu ngo-seven hayi jonga jonga zingaphezulu ngo-seven zingaphezulu ngabani zingaphezulu ngo-two okay simdibanise nezingaphi nezimbini zenza abani ke zenza u-seven nantso ke mamela ke ndifuna le nto siyenzayo apha ne siyibonise ngeeblokhu zethu ne sifuna uyibonisa ngezi blokhu zethu iiblokhu zethu zithi izitika zikasipho zingaphi zingaphi ziyi-five nazi izitika zikasipho ziyi-five ezikabongi zingaphezulu ngezingaphi ngeziyi-two nazi unazo eziyi-five kodwa zibe ngaphezulu ngezingaphi zibe ngaphezulu ngezimbini uyayibo nazi ezizikabongi zikasipho kodwa ubongi unazo ezilingana nezikasipho kodwa zibe ngaphezulu ngezingaphi ngezi ngezi yi-two good mamela ke masivuleni iincwadi zethu sisebenze ezincwadini zethu